الحديث عن اللجوء السوري جزء من حملة عنصرية بالسياق اللبناني الحكي عن اللجوء وتبعاته بشكل عام مش بالضروري حديث عنصري بس لما أغلب الأحاديث بالفضاء الإعلامي هي عن عبء اللجوء خلص عم نختنق وما حدا بيقول عن حاله عنصري اتهمون أنه عنصرية ولكن هيدي حقيقة يعني الأفكار العنصرية فرضت حالها على المجتمع من دون ما تبين على حقيقتها هذه المقدمة ليست عنصرية من سنين في حكي عن عبء اللجوء السوري وكلفته على الاقتصاد اللبناني بالاعلام وبتصريحات السياسيين الى الاعباء مليون ونص اما 3 مليون مثل ما في الخليفه شوي ادى الى خساره 270 الف لبناني لوظائفهم ومع الانهيار المالي حول الخطاب هيدا العبء لخطر وجوده وتفسير حاضر نادر لاي ازمه من الكهرباء للدولار للبنزين المشكله بهالخطاب اولا انه الارقام عاده غلط ومضخمه وحتى احيانا وهميه 400 ألف ربطة خبز مثلا 400 ألف 500 ألف ربطة خبز وثانيا انه هالخطاب بيتكل على افتراضيه اسمها اللاجئ السوري بتقدر لحالها تفسر ليش هو خطر فرضيه بتشوف اللاجئ على انه كائن واحد وواضح المعالم هيدي الصوره من وين جايه ركب الاعلام صوره نمطيه للاجئين بتعتمد على نشر معلومات خاطئه واحصاءات وهميه تحقير اللاجئين وشيطنتهم من الجرائم دعارة تبقوا لحالكم هون تغيير ديموغرافي بالبلد ديموغرافيتنا حتتغير. وإنكار الجرائم اللي هربوا منه والتطبيع مع الجلاد الأمان في سوريا موجود سأزور سوريا لمرة. يطلع سوريا أبدا مع الوقت استعملت هالصورة النمطية لتحمل اللاجئ مسؤوليات كل الجرائم وكل الأزمات يلي بتصير تركبت صورة هول السوريين من خلال خطاب عنصري علني بس معزول بلش بالأول بكم حزب أو شخصية وفي إلها كلفة تنحافظ عليها للبنانيتنا زادت الجريمة عندنا ب 30% وكان بركي بوقتها في اتفاق انه هذا الخطاب والتصوير عنصري وكتير افراد ومجموعات بترفضه كليا بس مع الوقت تلطفت شوي شوي هالعنصرية وصارت علمية بتردد فرضياتها تحت شعار موضوعي أو بديهي لدرجة ببطل حدا يلاحظ إنه هي عنصرية أصلا هيدا النوع من العنصرية أنا بقرف اللبناني كثير نظيف الغريب ما بعرف اذا نظيف او مش نظيف نحن صرنا المغتربين وهن الاكثريه تحول اليوم لهيدا النوع لبنانيه بيور هلا بيقولوا عنا عنصريين ايه عنصريين تحمل عبء النازحين آه، خلص ما عادش فينا نتحمل نحن هالتحول بيعني انه العنصريه العلنيه وخطاب الكراهيه نجحوا وما بقى في حاجه لإلهم بعد ما عمم الاعلام بالساحه السياسيه وجود خطر اسمه النزوح السوري السلطة بحاجة للعنصرية وبحاجة لخطاب بيقنع أكبر عدد من الناس حتى يلي ضد العنصرية وقدرت تحقق هالشي من خلال الحديث عن عبء وخطر النزوح وهيك ببطل سبب الأزمة رياض سلامة وسياساته أو السلطة يلي فجرت المدينة أو الفساد السياسي أو الاقتصاد البنيوي بصير الحق على اللاجئ السوري ومن دون ما نضطر نعترف لحالنا إننا عنصريين <laughs>